Ebana, eh, baada ya kutolewa kwenye hatua ya robo fainali ya ligi ya bingwa barani Afrika kwa mikwaju ya penati ya nne kwa tatu dhidi ya bingwa mtetezi Wydad Athletic Club ya kule nchini Morocco, timu ya Simba Sports leo inarejea kwenye mechi ya ligi kuu Tanzania bara ikicheza dhidi ya Namungo FC, mchezo utaopigwa uwanja wa Majaliwa Luangwa mkoani Lindi. Kwa zaidi ya siku 15 Simba Sports haijacheza michezo yoyote ya ligi kuu tangu ilipofanya hivyo Aprili 16 mwaka huu kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam ilipocheza dhidi ya watani wenzao wa jadi Young Africans na kushinda kwa mabao mawili kwa sifuri. Sasa kwa mara ya kwanza baada ya siku hizo zote kupita, timu hiyo inashuka uwanjani ikiwa na kazi moja tu ya kuwaliwaza mashabiki wake kwa ushindi, huku ikijaribu kupunguza pengo la alama lilizonazo dhidi ya timu ya Young Africans inayoongoza ligi kwa alama 68. Iwapo ikishinda itafikisha alama 66 na itakuwa imebakisha pengo la alama mbili ambalo linaweza kubaki kama lilivyo au kuongezeka wakati Young Africans itakapoivaa Singida Big Stars uh, kwenye mechi ya ligi kuu Tanzania bara kesho uh, siku ya Alhamisi ya Mei 4. Sasa kocha mkuu wa Sports Roberto Oliveira alimaarufu kama Robentino amesema kwamba pamoja na kutolewa kwenye michuano ya kimataifa, wachezaji wake na benchi la ufundi hawajavunjika moyo na kwamba watapambana kadri wawezavyo kushinda na kuwafurahisha wanachama na mashabiki wao ambao wamekuwa wakiwapa nguvu na sapoti kubwa kila wanapofanya vizuri na hata wanapoanguka pia pengine maoni yako ni yapi kwenye mchezo kati ya simba sports club dhidi ya namungo ambao utapigwa leo mechela saa moja za usiku dondosha komenti zako hapo na sisi tutapita nazo vizuri kabisa mi naitwa jezi nambali 17 mgongoni